عايز فين كلها بقت بتدوس كلها بتفوت مش بفلوس عايز فين مدفعش تبقى سبيل تحرق كات كتير معرفش برضه فين عايز فين عايز فين كلها بقت بتدوس كلها بتفوز مكالم مش بفلوس عايز بيت عايز تنفعش تبقى زميل تحرق جاز كتير معرفتش برضو عايز بيه كلها بقت اعلام كلها بتشيل وتنام كل البشر بلسان بس الاهتم بيبان الشغلة دي مش هتفات واو تغرب فيش مجاملات واو اسمي تمر السادات واو كل عايز بيه تعال قدرها مرسول فاكرك الحكومة بتطالبني عمر حد فيكم كان شاغلني وما بيشغلنيش لا الاشباح ولا الجان لو في كفة في الميزان مظبوط الاداء مفيش جان اوه بس اشلحكوا بالكلام لو حطيتهم لك بمزاج محدش هيدفع قرش ساد صاحبي بنسخن المنام بميل راكم مش بنام الاب الروحي في التراب الاب الروحي في التراب طيران فات ما تطيرش على الموبايل صاحبي بتسعى هو ده اللي تبقى بدعة أكلت الجو مفيش لو عايز مني حبة قول لي عايز في كلها بقت بتدوس كلها مش بفلوس عايز بيه مينفعش تبقى زميل تحرق جاز كتير مني مني مني تبقى خارج النطاق يا اساوي راسكم بالاسفلت وعليه ارعى اخمس ما اديكمش ظهر يوم قلتلكوا طبق مش هغمس وحيدين الفرسان فتح اي عميان مخك مرضانه فوقه وصاحبي ده تنبيه مش اعلان قلبي مش بهاتي all سيزري معرفش اكون عوي بص بساعتك هتلاقي ان ده الوقت بتاعي لكم كتير البابلو واحد من بديل ماليش بالي كلها بقت بتدوس كلها بتفوز ما الكلام مش بفلوس عايز فيه ينفعش تبقى زميل تحرق جاز كتير معرفتش برضو عايز فيه كلها بقت اعلام كلها بتشيل وتنام كل البشر بنسان بس الاهتم بيبان الشغلة دي مش هتبات واو عالدغري فيش مجاملات واو كاريزما انوار السادات واو قول عايز ايه كلها بقت بتدوس كلها بتفوز مكالم مش بفلوس